Yo yo yo, kembali lagi di channelnya Rian PJ. Thank you guys, masih stay tune di sini. Jangan lupa komen, like dan subscribe. Karena yang subscribe gua doain masuk surga. Langsung aja yuk kita lihat video yang berikut ini aplikasi WhatsApp saat ini sudah jadi aplikasi pesan pintar yang sangat terkenal. Tak hanya itu, aplikasi bergambar gagang telepon ini juga memiliki ratusan juta pengguna yang tersebar di seluruh dunia. Saat ini, aplikasi WhatsApp telah mengembangkan fitur yang membuat pengguna dapat menghapus chat yang telah dikirim. So, akibatnya penerima tidak dapat melihat pesan itu. Meski begitu, kadang kita suka kepo dengan pesan yang terhapus itu. Terus, bagaimana cara mengetahui pesan yang sudah terhapus tersebut? Hal pertama yang harus kalian lakukan adalah install aplikasi Watch Removed Flush-nya dulu. Kalian bisa download di Google Play Store. Pertama kali aplikasi ini dibuka, akan muncul tampilan seperti berikut. Kalian langsung aja pilih Acep. Bukan Acep Superman ya. Geser panel WhatsApp Removed menjadi warna biru bertujuan supaya aplikasi ini dapat mendeteksi aplikasi WhatsApp yang ada di dalam handphone kalian. Nah, setelah itu kalian akan menghadapi window seperti berikut. Pilihlah manual mode, ingat ya, pilih yang manual mode. Setelah itu, pada layar HP kalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bagian yang paling penting. Kalian hanya perlu scroll ke bawah sampai kalian menemukan tulisan WhatsApp. Nah setelah itu centang semua kotak yang ada dalam aplikasi WhatsApp seperti pada gambar Jangan lupa klik next yang ada pada layar kanan bawah handphone kamu Setelah itu akan muncul lagi tampilan seperti ini Kalian bisa atur seperti yang ada pada gambar ya Terakhir, kalian klik tombol finalize Baiklah, kita coba aplikasi ini Saya sudah menyiapkan dua buah HP Lalu saya akan mengirim pesan dan pesan pun terkirim. Lalu saya akan hapus pesan tersebut. Terlihat pada aplikasi WhatsApp penerima, pesan ini telah dihapus. Namun pada notification detection, pesan terlihat. Saya simpulkan bahwa aplikasi ini terbukti. Oke baiklah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan selamat mencoba kalau video ini bermanfaat jangan lupa like comment dan subscribe sampai jumpa di pertemuan berikutnya bye bye